りりうんしうんうんうんえあそうなんだうんうんうんうんうんえ免許持ってんのおお休日前じゃのうん あ趣味ゴルフなんだへえ会社の社長とゴルフ行くのあそうなんだうんあこの前離婚離婚したんだあそうなんだどんまいうんうんあそうなんだあ分かったじゃああのねえー、ディナーパークね 分かった友達呼ぶようんうんあプーチンさん今空いてるあごめん仕事中ごめんね今忙しいあのねあのディナのパークであのバーベキューするからうん来てようんうんあ忙しいうんあでもまあするから来てねもう友達も呼んであるからじゃあね安倍さんも来るからじゃあね あー来るってな友達友達ね友達うん友達になるでしょねいいでしょねよかった友達になろううん <laughs> で

トカのと聞こえるねえこれいや多分包丁包丁大丈夫大丈夫ただの包丁だようんうんいや私じゃない俺じゃない俺やってないよやってないやってない何もやってないようんあ友達になろうようんうん友達になろううんななる友達になろううん 今日さあのご飯ね食べに来てくれてありがとうねね作ったから頑張って作ったからさ食べて食べてね食べて。はいということで今回、えー、記念すべき152回目のえー、お米の炊き方チャンネルの動画でした。皆さんね、お米の炊き方チャンネル登録してくれて、ね、見てくれてありがとう。ね、 今回でね、皆さん、ね、数字の通り、152通りのお米の炊き方を知れたということで、皆さんもぜひ全種類チャレンジしてください。ということでね、あれポケットの中になんか、水が入ってるね。なんだこれ。うん、ちょっと飲んでみよう。なんか、日本で売ってる水と違うな。うん。うん。あああ おいしいおいしいおいしいおいしいこここの水こんなにおいしいのに合法なの にちは。えっと、あの、私、デビューって言います。よろしくお願いします。